hace Bueno amigos, estamos pasando de la frontera a Ruanda. Toca pasar caminando y bueno, ya sacamos, salimos de Uganda, pasaporte y vamos para Ruanda. Bueno amigos, eh, básicamente pasamos la frontera, las dos fronteras, salir de Uganda es fácil y cuando llegamos en Ruanda, la, la, oficial de inmigración no vio la visa, entonces empezó a decir que no teníamos hotel, que cuánto íbamos a quedarnos, que no sé qué, preguntas, preguntas, preguntas. El problema no fue por nada más el hecho que no había la, la visa. Nosotros teníamos una visa múltiple básicamente que es para tres países, Kenia, Uganda y Ruanda. esa visa vale 100 dólares, eso lo pueden buscar en el aeropuerto de Kenia, no por internet, porque así no solamente se da para un país, entonces se ahorran mucho más. Sale como algo así como 33 dólares por, país. Ya si cuando yo eso no pasó nada, y listo. Después fuimos a, la aduana, la aduana sacan toda la maleta para ver que no tenga bolsas plásticas, ¿cierto Margarita? Sí, te revisan la maleta y te sacan todo, y si tienes bolsas te las quitan. Entonces, eh, para que tengan en cuenta, pues, igual les van a esculcar la maleta. Exacto. Pero no traer bolsas porque acá no se pueden tener bolsas plásticas. Por el color en Kenia también es lo mismo, pero no molestan tanto, no, ni miran la maleta. Aquí sí fueron muy este, estrictos. Exacto. Estrictos, sí, sacaron todo. Ok. Esto es Ruanda. Eso que ven allá son cultivos de té. Vamos aquí escuchando reggae parejo. escuchan mucho reggae todo el tiempo. Todo el tiempo, a toda hora escuchan reggae. Llegamos, llegamos Camila. Llegamos aquí Kigali. Miren, va a hacer un zoom, zoom, zoom. Kigali. Bueno, después de, ¿qué? ¿Siete horas? ¿No, Margaret? Sí, siete horas. la cosa y contentos, la verdad. Escuchando Con de empezar eh, unos días de paz. Mira, escuchando reggae